мынау біздің түркістан облысындағы мына қазығұрт тауы бар сол қазығұрт тауында жаңағы қазір мынау біздің шымкент жаңағы цемент заводы сол жерден жаңағы қазып рудалар жаңағы мынау цементке қатысты жаңағы алибастар дейді ғой соны шығарғанға жаңағы сол жерден жаңағы материалдар алады ғой ал енді қазір ол кезінде совет үкіметі кезінде сол жерге рұқсат берілген су деңгейінен сегіз жүз метрге дейінге ғана қазуға болады деген да олар одан да төмен түсіп кеткен қазіргі кезде олар жүз метр тағы төмен түсіп кеткен бұл деген бір үлкен қауіп бар да ол қауіптің не екенін айтып кетейін түсіндіріп бұл қауіп бұл қазығұрт тауының асты толған жаңағы мұхит үлкен су қоймасы су жатыр ол жерде мәселен төрт жүз километр жердің жердің қабатынан төрт жүз километр жерде су жатыр ол 210 километр қалыңдықта жатыр а, ол енді мына қазір неше не деген жарылыстар істеп жатыр да жаңағы жерді бұзу үшін а, ол деген сөз жаңағы баяғы орта ғасырдың өзінде әл фарабилер дәлелдеп айтып кеткен жаңағы ғылыми жағдайлар бар сонда айтылған мынау жердің қыртысы егер сол төрт жүз километрде бүйтіп жай бүйтіп қозғалып кететін болса мынандай бүйтіп қозғалып кететін болса сол жерден бір мынандай бір сантиметр квадратқа алты мың алты жүз алпыс килограммдық жаңағы судың жаңағы қысымымен жердің бетіне шығады ол жиырма километрге дейін көтеріледі ол көтеріліп ысқырып шыққан кезде айналасында тау тас мал жануар адам шөп барлығын кәдімгі шаңғайландырып жібереді ал содан кейін уақыты где то он бес минуттың ішінде бүкіл қазақстанның территориясын су басады үлкен мұхитқа айналады біз осы мәселесінде жаңағы дегенге да оның жаңағы представительдерді шақырып біз көрсетіп айтып түсіндіріп осындай осындай бұл қазіргі мынау жаңа қазіргі мынау кездегі мынау американың наса деген жаңағы ғылыми зерттеу компаниясы бар солардың өзі дабыл қағып ей қазақстан абайлаңдар мына жерде су жатыр астарында ол жерде ешқандай енді құрылыс жұмыстары жүрмеу керек деген нәрсені айтқанның өзінде олар ешкім қазір құлақ асып жатқан жоқ біздің мемлекет ондай емес шаруасы да жоқ а бірақ егер болып кететін жағдайда мынау елді су басып қалады үлкен мұхитқа айналады ол деген сөз жаңағы төрт мұхит су жатыр сондықтан бізге мынау қазір енді барғаннан кейін өзіміздің екі жылдай жүгіріп соны жаңағы айтып шағымданып сөйтіп жүргеннің өзінде қазір облыс әкімі ауысып кетті қазір сатып қайрат деген келді ал енді олар әлі білсе де білмегендей болып жүр бірақ мынау қазіргі қазақта екінші екінші карьерді бастады сол жаққа темір жол жүргізу ал мынау он сегіз ауыл сол жерден су ішеді сулардың бәрі кетіп жатыр жайлап анау өйткені қазған жаққа қарай су шығып кетіп жатыр жер асты каналдары бар ғой құбырлар құбыр енді құбыр емес енді ол жаңағы өз табиғи болып бас табиғи болып қалған құбырлар бұлар сонымен су жүреді ғой енді таудың үстінен шығады ғой бері қарай солар жаңағы жерге су ішуге де жарамсыз жаңағы егіске де жарамсыз сондықтан оларды қазір өздері жаңағы босқа далаға ағызып жатыр ол жаңағы рудамен араласып жаман болып шығып кетіп жатыр а сондықтан мына біздің 18 сегіз ауылдың әкім, дейді ғой әкім емес несі билерін сол билерін шақырып осы мәселені басында қозғаған болатын олардың барлығы қазір жаңа солардың жаңа ықпалымен ақшаға сатылды ма білмейміз оған жаңа фактіміз жоқ айтатын тура бірақ солар 5 жылға меморандум жасады сол жаңағы мынау шетелдік фирма дейді мынау біздің шымкент заводы басқарып отырған қазіргі солармен бес жылға меморандум жасап ары қарай жұмысты жалғастыруға ол деген сөз үлкен қатер төнді қатер біздің қазақ еліне қатер төнді осыны дұрыс түсінбей жатыр біз енді тағы да шығамыз ол жағынан тағы да осы облыс әкіміне айтамыз дабыл қағамыз осы мәселені тоқтатсын деп ол э, үлкен қауіп біздің елімізге қауіп бір адамға емес бір елге емес бір ауылға емес бүкіл елге қауіп үлкен қауіп төрт мұхиттың суы ол оңайшылық емес ол ол деген сөз басып қалады ол жиырма километрге көтерілген кезде он бес секундтың он бес минуттың ішінде бүкіл қазақстан территориясын басып мұны э, американың өзі жаңағы айтты ғой жаңағы ғылыми жаңағы э, несі оны енді қалай дәлелдейсіздер оны қалай дәлел нақты факті жоқ болса қалай дәлелдеу керек билікке қалай жеткізесіз жеткізгенде ғылыми жаңағы мынау нелерге сайттарға кіретін болса мынау насаның насада қабырлап отыр астында үлкен су қоры жатыр ол жерге құрылыс жұмыстары жүрмеу керек деген оны тыңдап жатқан ешкім жоқ көрдіңіз ба а бұны кезінде орта өзі зерттеп айтып солардың айтылған жазылған жаңағы келіп жатқан қалтасына басып қалды түсіндіңіз ба осы қазіргі жақсы рахмет